kukaribisha mtazamaji wa The Hill TV. Naitwa Dam Hussein Chawia, lakini tunatazama namna bara la Afrika sasa lilivyokuwa na ushirikiano na nchi za Ulaya na hasa wakati huu ambapo baadhi ya nchi zipo katika mizozo. Sasa Urusi imeingia rasmi katika bara la Afrika na kuanzia siku ya tarehe 19 ya mwezi huu wa Machi, mkutano wa mabunge unafanyika huko Urusi, unakutanisha viongozi wa Afrika na wale wa kule Urusi. Lakini zaidi, endelea kuwa nami katika kipindi hiki cha siasa za ulimwengu. Wakati Urusi ikitengwa na mataifa mbalimbali ya Ulaya hasa ya Magharibi pamoja na Marekani na waitifaki wake kwa ujumla. Sasa Urusi imetafuta njia nyingine ya kuweza kupata washirika wapya. Miongoni mwa washirika wa karibu wa Urusi ni pamoja na nchi kama vile China, lakini nchi zote zilizo katika umoja wa BRICS ambazo ni Brazil, Afrika Kusini, lakini nchi nyingine ambazo ni Belarus na nchi zingine marafiki kama vile Iran ambayo imekuwa ikishika mkono katika kipindi hiki cha vita dhidi ya Ukraine. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, baada ya kuona kwamba nchi nyingi hasa zile za Ulaya zimeamua kumtenga rasmi, sasa ameamua kushiriki vizuri na kukaa vyema na nchi katika bara la Afrika. Rais huyo wa Urusi Bwana Putin anashiriki katika mkutano wa pili wa mabunge ya kimataifa ya Russia Africa ulioanza mjini Moscow tarehe 19 Machi na kuhutubia kikao cha Russia Africa in Multipolar World. Ushirikiano kati ya Urusi na Afrika umeshika kasi na tayari unafikia kiwango kipya cha ubora ambapo rais huyo wa Urusi amesema alipokuwa akizungumza wakati wa mkutano wa pili wa mabunge ya kimataifa ya Russia na Afrika. Rais huyo ameongeza kuwa Urusi daima imekuwa ikizingatia ushirikiano na nchi za Kiafrika na itaendelea kufanya hivyo. Zaidi ya hayo, Putin amesema anaamini Afrika itakuwa moja ya viongozi kati ya mamlaka hizo zinazounda utaratibu wa dunia, akibainisha kuwa kuna mahitaji ya awali kwa hili mataifa ya Kiafrika yanazidi kuongeza wajibu wao katika masuala ya dunia. Zaidi na zaidi yanatangaza kwa ujasiri msimamo wao katika siasa na uchumi. Tunahakika kwamba Afrika itakuwa moja ya viongozi wa ulimwengu unaoibukia kwa sasa, alisema Rais Vladimir Putin. Rais huyo alieleza kuwa pamoja na kwamba nchi za Afrika bado zinachangia asilimia tatu tu ya pato la taifa, dunia inashuhudia uchumi wa nchi nyingi, kati yao ukikua kwa kasi. Amesisitiza kwamba Urusi imedhamiria kujenga ushirikiano wa kimkakati na nchi za Afrika na kuunda ajenda ya kimataifa kwa pamoja. Kuhusiana na suala hilo, Putin ameongeza kuwa Moscow imezifutia madeni nchi za Afrika kiasi cha zaidi ya dola bilioni ishirini. Akizungumzia kuhusu njia za kuimarisha ushirikiano kati ya Urusi na mataifa ya Afrika, Rais Putin alionyesha maeneo kadhaa yenye maslahi na uwezekano mkubwa wa upanuzi ikiwa ni pamoja na huduma za afya, nishati na nyanja ya kijeshi. Hasa Urusi inakusudia kuongeza ushirikiano na Afrika katika nyanja ya dawa na kutoa dawa na maabara zinazohamishika kwa bara hilo, amesema Rais Putin alibaini kuwa wakati wa janga la COVID-19 Urusi ilikuwa moja ya nchi za kwanza ambazo zilianza kutoa idadi kubwa ya chanjo, mifumo ya majaribio, bidhaa za usafi na usafi na vifaa vingine vya matibabu na kibinadamu kwa mataifa ya Afrika. Pia amethibitisha kwa wabunge wa Afrika kwamba Urusi itaendelea kuisaidia Afrika na umeme na kupanua mifumo ya nishati katika bara hilo. Kando na hayo, amesisitiza kuwa Urusi inaendelea kushirikiana na nchi za Afrika katika nyanja ya kijeshi, kiufundi. Rais Putin amesema ushirikiano wa kijeshi na kiufundi unaendelea ikiwa ni pamoja na usambazaji wa silaha na zana za kijeshi za Urusi kwa washirika wa Afrika. Putin amesema na kubainisha kuwa kwa sasa wanajeshi kutoka zaidi ya nchi ishirini za Afrika wanasoma katika vyuo vikuu vya Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Akifafanua zaidi, amesema juu ya mada ushirikiano kati ya Urusi na Afrika, aliwaalika viongozi wa nchi za Afrika kuhudhuria mkutano wa kilele nchini Urusi mnamo mwezi Julai, akisema kuwa maandalizi yanaendelea. Tunajitayarisha kwa umakini mkubwa kwa ajili ya mkutano wa pili wa kilele wa Urusi na Afrika uliopangwa mwezi Julai, na bila shaka tutafurahi kuona viongozi kutoka nchi zote za Afrika pamoja na wakuu wa mashirika ya kikanda katika kongamano hili, rais amesema. Akizungumzia mada ya makubaliano ya nafaka, rais alisisitiza kwamba Urusi inasisitiza utekelezaji kamili wa makubaliano hayo ikionyesha kuwa ni asilimia tatu tu ya bidhaa zinazokwenda Afrika, huku zingine zikifika katika nchi zilizoendelea. Kwa mujibu wa Bwana Putin, Urusi itatuma karibia tani milioni kumi na mbili za nafaka licha ya kuwepo kwa vikwazo. Zaidi ya hayo, Putin amesisitiza kuwa Urusi iko tayari kuwasilisha kiasi kilichokubaliwa cha nafaka barani Afrika bila malipo ikiwa mkataba wa nafaka hautarefushwa. Kadhalika, wakati huu ambapo Urusi inafanya mkutano wake na viongozi kutoka Afrika, hasa wabunge, ni wazi kwamba sasa Urusi inatengeneza mahusiano mazuri, na ndiyo maana viongozi mbalimbali wa Urusi akiwemo waziri wake wa mambo ya kigeni Bwana Sergei Lavrov mara kadhaa ameonekana katika bara hili la Afrika akitembelea katika baadhi ya nchi ambazo kwa namna moja ama nyingine zimekuwa na msimamo na na kwamba zinaonekana kama vile zinaunga mkono upande wa Urusi. Hata hivyo, baadhi ya nchi katika bara la Afrika, wakati nchi nyingi zinapiga kura ya kuunga mkono Urusi kutoendelea na vita huko nchini Ukraine, baadhi ya mataifa hayakupiga kura hiyo, mengine yakisema kwamba hajihusishi na upande wowote katika vita hivyo vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Lakini ikumbukwe wakati waziri wake wa mambo ya kigeni Bwana Sergei Lavrov akiwa nchini Uganda aliwahi kutoa kauli kusema kwamba Urusi ipo tayari kusafirisha mafuta hadi Afrika na kwamba itauza mafuta yake kwa bei nafuu. Wakati huo huo, ni wakati ambapo mataifa ya magharibi yakiongozwa na Marekani yalishotoa taarifa kwa, kwa nchi zote za Afrika kwamba zisijihusishe na biashara pamoja na Urusi, na hii ni katika kile Umoja wa Ulaya ilichosema ni katika kuweka vikwazo kwa nchi hii hiyo ya Urusi inaendelea na vita pamoja na mauaji huko nchini Ukraine. Ukiachana na hayo, wakati huu ambapo Urusi inatengeneza mahusiano na nchi za Kiafrika, taarifa zaidi ni kwamba rais wa China tayari yupo nchini Urusi akiwa katika ziara yake tangu mwaka 2019, ziara ambayo wachambuzi wa mambo wanaiona kwamba ni ziara itakayoleta na kujenga mahusiano bora zaidi baina ya mataifa hayo mawili kwa maana Urusi pamoja na Uchina. Hata hivyo, kwa sasa Urusi inategemea kupata mapato mengi kupitia nchi ya China, ingawa baadhi ya nchi katika Afrika nazo zinashiriki vema katika kukuza pato la taifa la Urusi, wakati huu ikiwa na vikwazo kedekede vilivyowekwa na mataifa ya Magharibi. Mtazamaji